大家好，欢迎和感谢来到我的视频。今天的视频内容是医学专业篇。如果你喜欢我的视频，请为我点赞和订阅我的频道。今天将一起来了解一个眼科的疾病和治疗。先来看一下眼睛的构造。从这张照片可以了解到，眼睛是一个复杂的器官，眼球周围。 还有很多肌肉、血管以及神经的分布，把它的侧面转换成一个示意图，可以帮助理解。虽然眼睛的构造如此复杂，但今天只重点涉及其其中三个结构：一个是成像部位的视网膜，还有一个是角膜，另一个是水晶体。 今天我们要了解的是一个大家并不陌生的眼科疾病——白内障。虽然导致白内障的原因不止一种，但最常见的是随着年龄的增加而引起的水晶体的浑浊。那么，与其说加龄性白内障是一种疾病，不如说它是一种机体的老龄性变化。水晶体的浑浊的原因。 虽然目前尚不明确，但是研究认为，是占水晶体里主要成分的晶体蛋白从可溶性转变成不溶性，出现水晶体浑浊的年龄会有个体差异，早的大约在四十五岁左右就出现，到八十岁年龄层时，几乎百分之百的人都会出现。 可以说，白内障和我们每一个人都是密切相关的。水晶体是一个橄榄形、透明的小部件，周围颜色比较白，中心部是淡黄色的，是眼睛中的一个有调节聚焦功能的镜头。它又像水果一样，外面被一层囊状的皮包裹着。 我们叫它前囊和后囊，在囊里是由一层一层排列着的细胞构成了透明的水晶体。水晶体很柔软，受两侧的毛样体积的收缩的调节，可以由薄变厚。随着年龄的增加，水晶体会慢慢的变浑浊、变硬，调节功能下降，导致视力障碍。 甚至失明。那么，水晶体平时是怎么工作的呢？第一种情况是，无论远近物体都可以清晰的看到，因为照在物体上的光通过透明的角膜，穿过健康的水晶体，聚焦在视网膜上，再传到大脑的视区，形成一个清晰的影像。这种情况。 我们称为正视。第二种是，如果调节水晶体的毛样体积持续收缩，亢进，水晶体会一直停留在一个厚的状态，成像就会落在视网膜前的位置，看远处的物体时就会模糊不清，这就是常说的近视。第三种，随着年龄的增加， 水晶体老化，硬度增加，调节能力下降，成像就会落在视网膜的后方，看近处物体时就会模糊，这就是远视，也是我们常说的老花眼。这里我们注意到了，近视和老花眼发生的问题所在是不一样的，所以近视和老花眼是不会彼此抵消的。 第四种情况是乱视，也被俗称为散光，是角膜或者是水晶体，或者两者都有的形态不规则造成的，使光的聚焦不在视网膜上。但如果成像在一条线上的前后，就称为正乱视；如果不在一个线上，而是散乱的落在不同位置，就称为。 不正乱世。无论是近视、远视或者乱视引起的视力低下，一般都是可以通过佩戴眼镜调节矫正的。可是白内障的问题不是调节的问题，而是水晶体内部发生了浑浊，使得投射进水晶体的光发生散射。 没有足够的光到达视网膜，所以会出现视力的减弱，看到的物体模糊不清，像了蒙了一层雾的感觉，所以也叫这种现象为雾视。投射在浑浊的水晶体的光发生散射，会对视网膜产生过剩的刺激，带来耀眼、休明的症状。夜晚。 光线低暗，视力下降会更明显，瞳孔会更散大，所以对各种光源的照射刺激会更敏感。对于目前的医疗状况来说，点眼用的药物虽有一定的抑制浑浊进展的功效，但都不能改善和驱除白内障。能够根本解决的手段就是手术。 用人工晶体取代浑浊的晶体。目前常用的手术方法有三种，今天我们只讲老年性白内障治疗手术的第一选择——超声波乳化吸引术。这个手术大约只需要十到十五分钟就可以完成。首先，在局部麻醉以后。 在角膜的边缘部切开一个两毫米的小口，然后在前囊开一个小洞，把超声波探头伸入囊内，一边将水晶体的核乳化，一边把它吸出来，然后把人工晶体放进去，固定，再缝合，手术就结束了。 术后可能发生的并发症一般有两种，第一种是细菌性感染，术后合并感染的频度，用日本的眼科资料是两千到五千分之一。第二种是后发性白内障，手术后数月，也可能是数年，由于手术时残存在后囊的水晶体。 再次发生浑浊，如果有这种情况的发生，可以通过激光治疗解决。人工晶体大约六毫米大，但是由于它的材料是一种叫亚克力的柔软、透明的可塑性高分子材料，可以折叠起来放入水晶体囊内。 说到选择这种材料做人工水晶体，还有一个故事。在第二次世界大战时，英国的一名飞行员不幸被一块飞机的防风玻璃的碎片刺伤了眼睛，进入到眼睛里。虽然没能及时手术，但并没有发生感染。这个防风玻璃的材料因此受到瞩目，就是和现在。 人工晶体的同一个材料的 PMMA 手术虽然并不复杂，可是如何选择使用人工水晶体是一个十分重要的环节。目前有两大类，一类是单焦点型的，另一类是多焦点型的人工晶体。 单焦点型的人工晶体就是只有一个焦点，或近或远。可是我们的日常生活中用眼调节焦距范围大约有三个，就是四十厘四十厘米左右的近距离，两米左右的中距离，和大于五米以上的远距离。单焦点人工晶体。 只允许选择其中一种，所以要根据日常生活内容以哪一种为主来判断。四十厘米的近距离的生活内容有，比如读书、使用电脑、看手机、化妆这样的日常活动。需要两米的中距离调节活动，主要是看电视。 看墙上的钟表，厨房工作，室内交流，远距离最重要的活动是开车和外出时的看路标。无论是选其中哪一种单焦点型人工晶体，都需要用佩戴眼镜来解决另两类距离的调焦问题。 它的优点是清晰度高，夜间暗处的舒适度良好，价格便宜。多焦点型人工晶体有几种不同的外观，有的还轻轻的着色。它们都是可以折叠的。从功能上，人工晶体可以分为有两焦点、三焦点和五焦点。 最近又有一个新技术，叫做焦点扩张。目前，保有人工晶体设计生产技术的国家有美国、荷兰、比利时、意大利，还有德国。多焦点型的人工晶体解决了不同距离的调焦问题，减少了眼镜的使用，但清晰度。 会相对差一些，最不理想的面是会产生光环和强光眩光现象。光环现象是由于人工晶体的折射后引起的，会看到光源周围的光圈、光晕现象。强光眩光是所看到光源的亮度过强，给眼睛带来的过度的刺激、耀眼的感觉。 这两种现象都可以引起情绪上的烦躁不安，所以也被称为夜间视觉综合症。当然，还有一种是在已经有过人工晶体的术后，再追加放进去另一个人工晶体，称这种手术形式为 add-on。这是焦点扩张技术的原理简图，可以帮助理解。 焦点扩张技术是利用球面或者是上下分节等特殊的光学光学原理，使得聚焦从一个点扩张到一个区域，来实现近、中、远距离都可以调节的目的。目前，焦点扩张型的人工晶体在减少和改善光环和旋光现象上。 也有了很大的提高。大约四年前，英国作者 Linda Greaton 出版了一本书，名为《Life Shift》的书，被翻译成日语《一百年时代的人生战略》。书中强调，人类已进入长寿化时代，在人生有多阶段的舞台上。 如何让人生更有价值？书中还用有形资产和无形资产来分类例举，强调一生中任何阶段都要有不断的将有形资产转为无形资产的觉悟。那什么是无形资产呢？有人认为是技能、健康以及人际关系。无论怎样，视觉质量。 几乎等于生活质量，是被普遍认可的。所以，保护好视力，及时解决视力问题，也是重视生活质量的一个重要环节。如果你喜欢我的视频，请别忘了为我点赞和订阅我的频道，以及打开小铃铛。非常感谢，我们下期节目再见。